берегу, сейчас идем на нож. Я еду к вам. Короче, там на исте тебя, по идее, кран. Вот мы крану к этому бежим. Ой, слушай, как что-то едет, возможно, даже ты. Бобер, поставь там пацана на ралли. Я уже за дорожную станцию побегаю. Вы в доках, да, работал? Да, в доках. Там кто-то работает, блядь, не пойму. Ну, а вообще. ты в какую сторону в доками забыл? На север. Бля, пиздец просто на север, на юг же могут. Вы что, там не положите? Север. Чувак, ты с сын поехал? Maybe, maybe вот мы на север двигаем. Мы, короче, э, подходим к тому, что... Плывет, наверное, с Ричард, как ты выжил, пидор? <laughs> Я почти к самому дому. Ричард, подними нас, ты рядом с нами. Ричард, быстрее. Я <laughs> даже включу тебя, пока ты стоишь, блядь. Я смотрел на красивый Поднимите гриб. Пирогом, Почему Кричер не умер, блядь? Ты охуел? Радиусом взрыва. Каким радиусом, блядь? Я дальше него был. Ты, Мы блядь, въехал, блядь, в забор, походу, тебе ёбнуло. Да, не знаю. Наверное, блядь, э, к нему еще не пришло сообщение о том, Кстати, что его типа, посмотрите, фреймы вернулись. Ну, у меня рассинхрон. Очень много фреймов вернул. Ну, у меня с 10 штук вернулось. Ле лечу пирога. Бобер, подними было. Бобер? Бобер, требую бегу. Бегу в сторону, блядь. да да Поставь ролипоинт, не успеешь. Давай, давай, давай, давай, еще успеешь, еще успеешь. Чуть-чуть пиксель остался. Все. Сука, блядь, ебаная хуйня. Какой-то пустопок, блядь, пиздец. Ну что ты, сталкер?